कसरी लुपको प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी भनेर म देखाउन गइराखेको छु भिजुअल स्टुडियो ओपन गर्नुहोस् त्यसमा हामी एउटा सामान्य मल्टिफिकेसन टेबल बनाउन गइरहेका छौँ मेरोमा भिजुअल स्टुडियो ओपन हुँदैछ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट गर्नुहोस् यस न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दा हामी डेस्कटप बेस प्रोजेक्टलाई छान्नेछौँ अथवा वेब एप्लिकेसन नभएर यसलाई चाहिँ फर्म बेसमा चाहिँ हामी फर्म बेस भिजुअल बेसिक अन्तर्गतको एउटा सामान्य मल्टिफिकेसन टेबल होइन मल्टिफिकेसन टेबलहरू बनाउने टाइपको चाहिँ हामी यसमा तयार गर्दैछौँ यसरी नाम दिनुहोस् प्रोजेक्टको ठिक छ प्रोजेक्टको नेम क्रिएट ओके यो नाम पहिला पनि बनिसकेको छ भनेर छ हामी यसमा वान राखिदिउँ र अलिकति हामीले लुपलाई अहिलेसम्म कन्सोलमा रन गर्न सिकेका छौँ तर जस्तो कुनै बटनहरू कुनै रिजल्टहरूमा लुपलाई कसरी प्रयोग गर्ने होइन हामी यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू कन्फ्युज हुन्छ ए लुप भनेको किन पढ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ तर यसले पनि हामीले केही धेरै कुराहरू डिस्प्ले गर्न सक्ने कामहरू गर्न सक्छौँ जस्तो यहाँ छ म तपाईँलाई त्यो देखाउन गइराखेको छु यसमा एउटा फर्म आफै खोल्दैछ फर्म वान एलोड भइसकेपछि तपाईँले विभिन्न टुलबारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ लेभल फर्म कम्प्लिट खोलेपछि विभिन्न टुल्सहरू छन् त्यो टुल्सहरू आउँछन् लेभललाई चाहिँ पहिला सुरुमा एउटा लेभल लियो ओके यसको पर्पटेजमा जानुहोस् टेक्स्टमा गएर लेभलमा केही टेक्स्ट राखिदिनुहोस् इन्टर अनि नम्बर होइन तपाईँ चाहिँ कसको मल्टिप्लिकेसन टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ फन्ड अलिक ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ गएर है ओके फन्ड ठुलो बनाउनुहोस् इन्टर योर टेक्स्ट त्यस्तै गरेर एउटा टेक्स्ट बक्स पनि ल्याउनुहोस् टेक्स्ट बक्स टेक्स्ट बक्स यहाँ राख्नुहोस् ओके त्यस्तै गरी एउटा बटन ल्याउनुहोस् बटन बटनको काम चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल डिस्प्ले गराउनु छ ओके आवश्यकताअनुसार त्यसैले मल्टी रिलेसन टेबल होइन यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई अझै लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले ओके अनि कहाँ डिस्प्ले गर्ने त भन्दा एउटा कुनै लिस्ट भ्यूमा लिस्ट बक्समा राखौँ होइन यसरी लिस्ट बक्समा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ के कुरा डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ गएर कोडमा लेख्न सक्छौँ डबल क्लिक गऱ्यो भने यसको चाहिँ सोर्स कोड लेख्ने ठाउँ आउँछ okay dim a as uh integer एउटा इन्टेजर मान्नुहोस् त्यसको भ्यालु कहिले अहिले वान दिनुहोस् ठिक छ होइन वाइल तपाईँलाई थाहा छँदैछ म्याक्सिमम् टेनसम्मको भ्यालु चाहिँ लुपमा आउँछ ओके तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ त्यस्तै गरेर लिस्ट बक्स तपाईँले चाहिँ list box one dot items होइन आइटम्स निकाल्न सक्नुहुन्छ आइटम्स पछि डट एड गर्न सक्नुहुन्छ के कुरा एड गर्न चाहनुहुन्छ त त्यसमा त्यो तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ उदाहरण लागि मैले यहाँ तपाईँलाई सामान्य a equal to a plus one गरेर देखाउँछु यो टेस्ट गरौँ काम गर्छ गर्दैन होइन लिस्ट बक्समा एक्जिक्युट हुँदैछ डिबग भइराखेको छ यदि इरर छ भने केमा आउँछ यसमा क्लिक गर्दा यहाँ चाहिँ यस्तो one two three four five गरेर टेनसम्म आयो त ल लुपले काम गऱ्यो भने हामी बुझ्छौँ ओके यसको हामी यतापट्टि गएर लिस्ट बक्समा गएर यसको चाहिँ अलिकति यहाँ फन्ट साइज सानो आयो वान टू थ्री गरेर अलिक सानो साइज भएको थियो यसलाई अलिक ठुलो साइज बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले बोल्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार ठिक छ है ओके थ्याङ्क यू यतिसम्म तपाईँले आफूले पनि सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ यसको पनि फन्ट साइज बढाउनुहोस् अलिक ठुलो फन्ट साइज बनाउनुहोस् ओके यहाँसम्म ठिकै छ होइन यति धेरै बटनमा यति धेरै टेक्स्ट नराखौँ भन्ने पनि लाग्छ अब यसैको कोडमा जाउँ हामी अघिको कोडमा छौँ हामीलाई यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ भने मल्टिप्लिकेसन टेबल निकाल्नु छ तपाईँले कुनै पनि स्ट्रिङलाई जोड्नु छ भने एम्परसाइन राखेर त्यसैमा जोड्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट बक्स वानमा जे कुरा आउँछ होइन त्यही कुरो चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्नेछ देखाउनु पर्नेछ इक्वल टु ओके टाढा टाढा इक्वल टु राख्न सक्नुहुन्छ ओके यतिसम्म अब यहाँ तपाईँले के कुरा डिस्प्ले गराउन चाहनुहुन्छ भन्दा ए इन्टु इन्टुको मतलब एस्टिक चिन्ह होइन टेक्स्ट बक्स वानमा जे कुरा आउँछ त्यो कुरासँग एको मल्टिप्लाई गरिदिनु र यसलाई यहाँ इन्क्रिमेन्ट गर्नु कतिले यसलाई पछाडि लेख्ने चलन पनि छ है तपाईँहरू यसमा नझुक्किनु होला कतिले यसलाई टेक्स्ट बक्स वानसँग मल्टिप्लाई गरेर के गरेर मल्टिप्लाई गरेर अनि यहाँनिर इन्टु सिम्बल राख्नु एम्परसाइन ए एम्परसाइन होइन यस्तो एम्परसाइनले चाहिँ स्ट्रिङलाई जोडेको मात्रै हो त्यहाँ जुन कुरा हामी देखाउन चाहन्छौँ त्यो कुरालाई यसले जोड्ने गर्दछ uh, ठिक छ अब रन गरेर है त एक्जिक्युट गर्दा जति नम्बर इनपुट गर्छौँ जस्तो हामीले कुनै फाइभ नम्बर इनपुट गऱ्यौँ भने डिस्प्लेमा गर्दा फाइभको मल्टिप्लिकेसन टेबल यतापट्टि आयो होइन त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ मैले यहाँ टुवेल्भको डिस्प्ले गरेँ भने अब यसले चाहिँ योभन्दा तल टुवेल्भको मल्टिप्लिकेसन टेबल आउँछ है ओके यति मात्रै नभएर यसमा हामीले अलिकति अझै अर्को काम पनि गर्न सक्छौँ होइन त